сайн байцгаана уу. Энэхүү бичлэгийг үзэж байгаа хэрхэн танд энэ цаг мөчийн мэндийг өргөе. Намайг биелээ гэдэг. Би өөртөө хүсэл сонирхол нэгтэй найзуудаас өгдөлөн Euphony Community хэмээх нэртэй багийг бүрдүүлж байгаамаа. Онлайн ертөнц буюу YouTube сайт дээр coverage тавих нь маш өндөр түвшинд төрсэн байна. Энэхүү жишээний дагуу манай багийнхан бичлэгүүдийн танд өргөж явах болно. Бид дуучид болон хөгжимчд амун арын алданыхаас бүрдсэн 20 түүний бүрэлдэхүүнтэй Би техний ээлжин дуужтайгаа cover болсон танилцуулга видеог 10 хоногийн зайтайгаар танд хүргэж оголно. Бидний талаарх санал хүсэлт болон дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл Facebook пэйжээр зочлоорой. Аа мөн YouTube чаналыг маань subscribe хийгээрэй. Энэхүү бичлэг цаг гарган хүлээн авч үзсэнд баярлалаа.